Unsere Anwendung richtet sich an Psychotherapeuten und ist für die Behandlung von Vogelphobie gedacht. Das Ziel war, dass wir damit Angst erzeugen können bei Menschen, die Angst vor Tauben, aber auch anderen Vögeln haben. Es gibt 360-Grad-Videos, die dafür verwendet werden. Die sind natürlich viel, viel schlechter, einfach weil es da keine Interaktion gibt. Unsere Anwendung ist interaktiv das heißt, die virtuellen Tauben reagieren auf den echten Patienten. Wichtig bei Tieren ist, dass das unkontrolliert ist, ja, dass man nicht vorhersehen kann. Wenn ich weiß, der Hund läuft da immer im Viereck, dann weiß ich irgendwann, der kommt nicht zu mir und da gibt es keine Gefahr und dann hat man einfach keine Angst mehr. Und darum war das Ziel von der App, dass das Ganze irgendwo eine KI hat, ja, also ein zufällig oder äh, auch ein Verhalten, was auf den Patienten reagiert. Das heißt, wenn der zu nahe hingeht, dann gehen die weg, dass wir dann möglichst realistisches Verhalten gestalten können. Der Therapeut hat die Möglichkeit, über ein Interface die angstauslösenden Faktoren zu beeinflussen. Zum einen kann er auswählen, wie viele Tauben sichtbar sind und zum anderen, wie viel Distanz die Tauben zum Patienten einhalten. Das Schöne ist, dass wir mit dieser App eine super Möglichkeit haben, das Ganze stufenweise immer schwieriger zu gestalten. Wir können die Angst auf verschiedenen Leveln auslösen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten im Stehen, im Sitzen. Das heißt, wir haben jetzt ein sehr, sehr geeignetes Tool, um das Ganze zu behandeln.